جامد معاهم كل اللي قاعدين ايدينا فوق جامد بنبني التحالفات وبنحميها بالاشواك احنا حيتان المال من هون اوكي لا لا لا يا شريف بي انا ما يخلصنيش ان مستقبلك يضيع شوف حضرتك فيش اصلا لا يا ماما ساعتها اعيط واقول له انا فقير سيبني ابعد عني يهزق فيا اكتر ويموت في دباديل لك؟ فين ابوك مكان الفكره ولا ايه؟ <laughs> اضرب نار نار اسود جبته انا على اللايف لكن كان الفكرة نار اسود بعتت بقى you. ميديا والله ميديا انت مين